Әммә ишне ақыл білән жәмисәң Әммә ишне ақыл білән жәмисәң Пәләй чаушар бір күн сәп тапмасаң Пәләй чаушар бір күн сәп тапмасаң Bu can sağlıkında hayır kazanır Yer aslına girsen Savap tapmasın Yürastına girsek Savap tapmasın Bunda bir iş olsa selamlaşalım Selam yakşılardan al bir bağlı Ali bir pırladır ya adam oğlu Yığlap yığlap barsan soran tapmasam Yığlap yığlap barsan soran tapmasam Yirmi yaşında yirmi adamı Yıkardı ağdaşlı terdemi Bir gün öter yigin mevsimi Ben ağlarken bulan edep tapmazsan Ben ağlarken bulan edep tapmazsan Thank Baktım kulübün içi coşuldu Bir kaseme içip canan uşuldu Yaralı sağsız her gün uşuldu Her gün kasa dolu şarap tapmasa Her gün kasa dolu şarap tapmasa Yaralı sağsız her gün uşuldu her gün kasa dolu şarap tapmasın Her gün kasa dolu şarap tapmasın Her gün kasa dolu şarap tapmaz Sen